А я Наташа. На, на Наташ мені так і везе. Дві беушних Наташі. Слава Богу, третю дав не Наташу. Так, з Наташами важко. Смотря хто по гороскопу. Водолій. Та ще терпімо. Ноль далі. А це та, перша лінія. Там теж прилітають до русні. Да, десь в районі 10 кілометрів. Вам, вам до них треба чи ближче? О, там ще не покажу за посадкою, ми будемо проїжджати. А ми, ми, ми почуємо і по бурю побачимо. Просто так виходить, що я командую на даний момент зборною, зборним підрозділом, який якраз частина на нулі там моїх Я їх туди вивожу. Коли пішком. А тут опошному поля вони дрони піднімають і за счет дронів накривають позиції пацанів. Змій кадровий військовий на війні з перших днів 2014-го. Народився в Душанбе, але українець до мізків кісточок. І саме він, колишній розвідник, веде нас на першу лінію оборони, від якої до росіян менше 10 кілометрів. 20. Ну, ноль чуть-чуть, тут там 5 километров разница. Летит одинаково, я <laughs> вам скажу. Не, ну как, не одинаково. Там чуть, конечно, пожестче прилетает. Ну, потому что там же они лазят. Вот хлопцы у нас тоже угу. отбивали в том месяце, по-моему, да? Да. Да и в этом было тоже но ну, а сюда уже не так, как точнее уже. Э, до тех пор, пока нас не высекли, сюда вот пролетом постоянно вот это. В поле, в поле, посадки там где-то какие-то. Ну, сюда то есть не нет. А вот это как дрон только вычислил, все, и начиналось. Привет! Ну, наш артак, слава богу, блин, а я радовался, конечно. Долго не задержалась, а туда пошло все быстренько. От души туда. Я говорю, о, нормально, говорю, так можно и служить. Это мыши. Вот mm. это мы с ними живем. Вот так боремся, живем. Ну, не обращайте внимания, это недолго, ее на 200 я просто не понимаю. <laughs> Она пока не осознает этого. мы ее там в ведре валяются. А так нормально, вроде здесь терпимо, можно, как видите. Кто как хочет жить, как говорится. Как сейчас вот хочу вот полочки убрать и туда дальше вглубь копать еще туалет, душ сделать. Это ж все мы все вот своими руками все. Яму выкопали, накрыли все. Все остальное вот это вот я все делал. Хлопцы помогали, конечно, не сам же. А так тоже все вот это все сам затягивали, все нормально. Это пофиг, где мы находимся. Первая линия ноль, говорю. Какая разница, это человеческие условия. Ты должен ну, как-то себе... Да, будешь грязный, там негде ну, постираться, негде постираться, там помыться. Ну, так, ну, над головой и флаг Украины повесил. Я думаю, как можно не любить этот флаг, я не понимаю вообще. Хотя, ну да, если нету мозга, то можно не любить. <laughs> Вот, выбачаюсь. Здесь дальше. Змій зовсім не схожий на інших військових, з якими мені доводилося зустрічатися. Він не подає виду, але я помічаю легке напруження в його поведінці і тому, як він піклується про те, аби я не вскочила в халепу. Наприклад, не була помітна російським дронам. Знімає скрита камера, все добре. Е, з карточками завтра до мене по 5 тисяч за фото. Окей. Фонд підрозділу. <laughs> там, а там перший був прильот. Це коли 6 трьохсотих було. Давайте заступати слід. Урал стояв отам. Ми приїхали на цю позицію вже після обіду. Сонце сідає, тож, аби зафільмувати життя, бракує часу. І все ж змі погоджується повести нас трохи далі, туди, де кілька місяців тому російський снаряд знищив нашу БМП. Здається, хлопці тоді не постраждали. Комбат сказав, що ти прилетіло, ти прилетіло. Він без каски із незастібнутим броніком весь час віджартовується, і на моє питання про неналежний захист відповідає двічі не вмирати. Мовляв, якби не ротний, то навіть броніка б не брав. Здравствуйте. Добрий день. Доброго здоров'я. Перекригаємо і уйо. Хорошо, давай. сказала мама, учись на гінеколога. Ні, воєнний, воєнний, яким ти приїхав кармані. А ти воєнним, блін, придумав. Хто таке? Живі, здорові. Навіть тоді раз вийшов цю нечисть вигнати з нашої маленької України. А так, в принципі, все добре. Ну що, дружина побачить побачив, що ви мене тайно знімали, особливо пані Наталя, так? Так. А ви не кажіть, що це пані Наталя, бо буде ревнувати. Вона мене не ревнива, вона військова.